Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana wajumbe kwa ziara yenu katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Mlichokiona hapa karibu mtakiona katika hospitali zetu zote za rufaa za mikoa. Kazi kubwa na nzuri ambayo imefanywa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tulianza awamu ya tano, lakini awamu ya sita kwa kweli imekwenda mbele zaidi na kuboresha huduma. Mmeona sasa hivi huduma za wagonjwa wa dharura kulikuwa hakuna sasa hivi zipo. Mmeona huduma za wagonjwa mahututi, angalau watu kumi na mbili wanaweza kulazwa kwa wakati mgonjwa. Wagonjwa mahututi kumi na mbili wanaweza kulazwa katika hospitali hii kwa wakati mmoja, lakini pia kuna vyumba vitanda vingine nane. Kwa hiyo sasa hivi kuna vitanda ishirini. Itokee tu watu ishirini ni mahututi, tunaweza kuwalaza. Zamani hichi kitu hakikuwepo kabisa. EMD tulikuwa na vitanda nchi nzima havifiki arobaini na mbili lakini sasa hivi tuna vitanda zaidi ya mia tano kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa wa dharura ikiwemo wanaopata ajali, kiharusi na magonjwa mengine ya kuambukiza. tuahidi tu na nitoe wito kwa medical officer in charge na timu yako, mnafanya kazi kubwa na nzuri, hongereni sana. Nadhani kati ya hospitali ambayo pia sipokee malalamiko ni hii. Kwa kweli sipokee malalamiko mengi. Sisi tumeridhika, tumeona kwa macho value for money inaonekana lakini tunataka ile ripoti tuione kwa maandishi ili tusaidie sisi kuingiza katika taarifa zetu za bunge. Picha pili tumekuta kuona miradi na miradi hiyo kwa kweli inatia moyo, kwa sababu miradi yote tumekuta inafanya kazi. Hakuna mradi hata mmoja tuliokuta ambao uko njiani katika hatua za ujenzi. Kwa hiyo na nyewe ni pongezi kubwa, tunawapenda na kwa kweli tunaendelea kusema kwamba endeleeni kupiga kazi, nyinyi mnafanya kazi kwa mfano na watu wote waige mfano wenu, kwa sababu tunaona mmejipanga vizuri na mnafanya kazi vizuri. Lakini vile vile niendelee kutoa pongezi hii, Mheshimiwa Waziri, nitoe pongezi kwa Mheshimiwa Rais wetu kwa kazi kubwa anayoifanya, na wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri pamoja na Wizara ya Afya. Wakati tunasikiliza hapa taarifa zilizokuwa zinasomwa, tumepata hadi taarifa ya chanjo na hasa chanjo ya uviko na nikakuuliza Mheshimiwa Waziri, Tanzania nzima sasa hivi tuna asilimia ngapi ya watu waliochanjwa chanjo dhidi ya ugonjwa wa uviko kumi na tisa? Taarifa imetafutwa, nimeletewa. Nichukue fursa hii kupongeza kwa niaba ya kamati, mmefikia asilimia hamsini na tatu nukta nne. Hii ni hatua kubwa sana, kwamba nusu ya Watanzania wamechanja. Kwa kweli, kwa hili hongera sana kwa Mheshimiwa Rais Hongera sana Mheshimiwa Waziri, wewe na wizara yako, na hongera kwa watumishi wote wa Wizara ya Afya na yeyote anayefanya kazi katika sekta ya afya, kwa sababu kazi hii iliyofanyika ni kubwa, na hili ni jambo la kujipongeza kwa kweli.